নমস্কাৰ দৰ্শক সকল পাৰ্লত এৰে ফাংচনৰ এই টিউটৰিয়েললৈ আপোনালোকক স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আপোনালোকে পাৰ্লত এৰে ফাংচন যেনে push pop shift unshift split splice join sort QW মই ইয়াত উবুন্টু লিনাক্স 12.04 আৰু পাৰ্ল 5.14.2 ব্যৱহাৰ কৰিছো মই আৰু gedit নামৰ টেক্সট এডিটৰো ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ মন পছন্দমতে টেক্সট এডিটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ পাৰ্লৰ ভেৰিয়েবলছ ডেটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু এৰেৰ সাধাৰণ জ্ঞান থকা উচিত কন্ডিশনস লুপছ আৰু কন্ডিশনাল ষ্টেটমেন্টছৰ জ্ঞানে কিছু সুবিধা আগবঢ়ায় আপোনালোকে স্প'কেন টিউটৰিয়েল ৱেবচাইটত থকা স্প'কেন টিউটৰিয়েল চাব পাৰ্লত কিছুমান আগৰে পৰা থকা ফাংচন পোৱা যায় এই ফাংচন সমূহে এৰেত বহু ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে প্ৰথমতে আমি কেনেদৰে এলিমেন্ট সমূহ এৰে সহায়ত বহাব আৰু গুচাব পাৰি তাকে শিকিম এয়া কৰা হয় এনেদৰে এৰেৰ শেষৰ ঠাইত পুছ ফাংচন সহায়ত একোটা এলিমেন্ট বহোৱা হয় আৰু এৰেৰ শেষৰ ঠাইৰ পৰা পপ ফাংচন সহায়ত একোটা এলিমেন্ট গুচোৱা হয় প্ৰথমতে আমি এটা উদাহৰণ প্ৰোগ্ৰামৰ সহায়ত কেনেদৰে পুশ আৰু পপ ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰা হয় শিকিম টাৰ্মিনাল খুলক আৰু টাইপ কৰক gedit perlarray.pl স্পেচ এম্পাৰসেন্ড আৰু এন্টাৰ টিপক ই geditত perlarray.pl নামৰ ফাইলটো খুলিব স্ক্ৰিনত দেখুৱাৰ দৰে কোড টাইপ কৰক ইয়াত আমি এৰেৰ দৈৰ্ঘ্য 3 বুলি কৈ দিছো এৰেৰ শেষৰ স্থানত পুশ ফাংচনে এটা এলিমেন্ট বহুৱাব অৰ্থাৎ 3ৰ পিছত এৰেৰ শেষৰ ঠাইৰ পৰা পপ ফাংচনে এটা এলিমেন্ট গুচাব আমাৰ এই পৰিস্থিতিত চতুৰ্থটো এৰেৰ পৰা গুচাই দিয়া হ'ব সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কন্ট্ৰোল এছ টিপক পুশ ফাংচনে দুটা আৰগুমেন্টছ লয় প্ৰথম আৰগুমেন্টৰ পৰা পুশ ফাংচন হ'ল এটা এৰে যিয়ে একোটাকৈ এলিমেন্ট বহুৱাব দ্বিতীয় আৰ্গুমেন্ট হল এটা এলিমেন্ট যাক পুশ কৰা হব এৰে লৈ পপ ফাংশনৰ সিনট্যাক্স সমূহ তলত দিয়া হল পপ ফাংশনে অকল এটাহে আৰ্গুমেন্ট লয় ই হল এক প্ৰকাৰৰ এৰে য'ৰ পৰা এটাকৈ কৈ এলিমেন্ট গুছাব মনত ৰাখিব যে এই ফাংশন সমূহ এৰেৰ শেষৰ স্থানতহে কাম কৰিব পপ ফাংশনে যিবোৰ এলিমেন্ট গুচাই দিছিল সেইবোৰ বেলেগ এটা ভেৰিয়েবলৰ পৰা পোৱা যাব ইয়াৰ বাবে সিনট্যাক্সটো হল dollar variable space equal to space pop bracket khulok at the rate my array bracket bondha korok. Itia ako terminal loi jauk aru hamponna korok perl script type korok perl perl array dot pl aru enter tipok. Output homu terminal lot dekha po jabo. Itia ami kenedore array prothom sthanot element eta bohuabo bagusabo pari takhikim. hikim. ইয়াক পাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আনশিফট ফাংচন যিয়ে এলিমেন্ট এটা এৰেৰ প্ৰথম স্থানত বহুৱাই শিফট ফাংচন যিয়ে প্ৰথম এলিমেন্টটো এৰেৰ পৰা অঁতৰাই দিয়ে আহক ইয়াক বুজিবলৈ এটা উদাহৰণ প্ৰগ্ৰামৰ সহায় লওঁ মই এতিয়া Perl array dot P L ফাইলটো খুলিম যাক মই আগতেই বনাই থৈছিলো স্ক্ৰীনত দেখুৱাই দিয়া কোডসমূহ টাইপ কৰক আনশিফট ফাংচনে এলিমেন্ট এটা এৰেৰ প্ৰথম স্থানত বহুৱাব অৰ্থাৎ একৰ আগত Shift ফাংচনে এলিমেন্ট এটা এৰেৰ প্ৰথম স্থানৰ পৰা আঁতৰাব আমাৰ ক্ষেত্ৰত শূন্যটো গুচোৱা হ'ব সংৰক্ষণ কৰিবলৈ Ctrl F টিপক আনশিফট ফাংচনে দুটা আৰগুমেণ্টছ লয় প্ৰথম আৰগুমেণ্ট হ'ল এটা এৰে যিয়ে একোটাকৈ এলিমেন্ট বহুৱাব দ্বিতীয় আৰগুমেণ্টটো হ'ল এটা এলিমেন্ট যাক এৰেত বহুৱা হ'ব Shift function e matra eta argument labo pare. E hole eta array jorpura element bur gusabo lage. Monot rakibo, duta function e protham sthanot kam kore. Ami kisu variable pura shift function gusai element homo gutai labo paru. Yarbabe syntax to hole dollar variable space equal to space shift bracket khulok at the rate my array bracket bondhokorok. korok. এতিয়া আকৌ টাৰ্মিনেললৈ যাওক আৰু সম্পন্ন কৰক পাৰ্ল স্ক্ৰিপ্ট টাইপ কৰক পাৰ্ল perlarray.pl আৰু এন্টাৰ টিপক আউটপুট সমূহ টাৰ্মিনেলত উজলাই থোৱা অংশত দেখা পোৱা যাব এতিয়া কেনেদৰে এলিমেন্ট এটা এৰেৰ কোনো উল্লেখিত স্থানৰ পৰা গুচোৱা হয় তাক চাম স্প্লাইস ফাংচন সমূহে এৰেৰ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ পৰা এলিমেন্টবোৰ গুচাই দিয়ে এই ফাংচনৰ ৰিটাৰ্ন ভ্যালুবোৰ এৰেৰ পৰা গুচাই দিয়া এলিমেন্ট সমূহ হয় আহক ইয়াক বুজিবলৈ এটা উদাহৰণ প্ৰগ্ৰামৰ সহায় লওঁ পাৰ্ল এৰে ডট পিএল নামৰ ফাইলটোলৈ যাওক যাক আমি আগতে বনাই থৈছিলো তলৰ স্ক্ৰীণত দিয়া কোডৰ অংশটো টাইপ কৰক আমি এতিয়া ইনডেক্সক যোগান দিব লাগিব য'ৰ পৰা আমি এলিমেণ্টবোৰ গুচাব বিচাৰোঁ আৰু অফছেট যলৈকে আমি এলিমেণ্টসমূহ গুচাব বিচাৰোঁ আমাৰ ক্ষেত্ৰত পাঁচ আৰু ছয় নম্বৰ এলিমেণ্ট কেইটাহে গুচাব লাগিব এতিয়া আকৌ টাৰ্মিনেললৈ গৈ টাইপ কৰি সম্পন্ন কৰক পাৰ্ল স্ক্ৰিপ্ট টাইপ কৰক Perl Perl array dot P L আৰু এণ্টাৰ টিপক আউটপুটসমূহ টাৰ্মিনেলত দেখা পোৱা যাব এতিয়া আকৌ এৰেৰ কিছু নতুন ইনবিল্ড ফাংচনসমূহ চাওঁ এটা নিৰ্দিষ্ট ডেলিমিটাৰ থকা ষ্ট্ৰিঙক ভাগ কৰিবলৈ স্প্লিট ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই ফাংচনৰ return ভেলু হল এটা এৰে এই এৰেৰ এলিমেন্ট সমূহ স্ট্ৰিংৰ ভাগ হৈ থকা কিছু অংশ নিৰ্দিষ্ট ডেলিমিটাৰৰ সহায়ত এৰেৰ এলিমেন্ট সমূহক join ফাংচনে সংযোগ কৰে। ই স্ট্ৰিংত সংযোগ হৈ থকা এলিমেন্ট সমূহ ঘূৰাই পঠায়। চৰ্ট ফাংচনে এৰে সমূহক বৰ্ণানুক্ৰমিক বা সংখ্যানুক্ৰমিকভাৱে চৰ্ট কৰে। white spaceে ভগাই দিয়া শব্দৰ এৰেক কিউ qw ফাংচনে ঘূৰাই পঠায়। আহক এই ফাংচনবোৰ বুজিবলৈ এটা উদাহৰণ প্ৰগ্ৰামৰ সহায় লওঁ টাৰ্মিনেললৈ যাওক আৰু টাইপ কৰক gedit arrayfunctions.pl স্পেচ এম্পাৰসেন্ট আৰু এন্টাৰ টিপক তলৰ স্ক্ৰীন দিয়া কোডৰ অংশটো টাইপ কৰক এই ক্ষেত্ৰত ভেৰিয়েবল ষ্ট্ৰিংৰ প্ৰতিটো শব্দ এৰেৰ এলিমেণ্টলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব ইয়াত প্ৰতিটো নিউ এৰেৰ এলিমেন্ট একুটা কমাৰে সংযোগ কৰা হয় সৰ্ট ফাংশনে এৰে সমূহক বৰ্ণানুক্ৰমিকভাবে কৰে কিউ কিউডব্লিউ ফাংশনে একোটা এৰেৰ শব্দ বনায় যাক স্পেচেৰে ভাগ কৰায় আহক এতিয়া প্ৰতিটো ফাংচন বুজো স্প্লিট ফাংশনে দুটা কই আৰ্গুমেন্ট লয় প্ৰথম আৰ্গুমেন্টটো হল এটা ডেলিমিটাৰ যাৰ কাৰণে স্ট্ৰিংক ভগাই দিবলগীয়া হয় দ্বিতীয়টো এটা ষ্ট্ৰিং যাক ভগাই দিব লাগে ডেলিমিটাৰ নিশ্চিত কৰিবলৈ ফৰৱাৰ্ড স্ল্যাশ একক অথবা ডাবল কোটস ব্যৱহাৰ কৰা হয় জয়েন ফাংচনে দুটাকৈ আৰ্গুমেণ্ট লয় প্ৰথমটো হ'ল ডেলিমিটাৰ য'ত এৰে এলিমেণ্ট পূৰক সংযোগ কৰি দিয়া হয় দ্বিতীয়টো হ'ল এৰে ডেলিমিটাৰ নিশ্চিত কৰিবলৈ একক অথবা ডাবল কোটস ব্যৱহাৰ কৰা হয় Sort ফাংচনে এটাকৈ আৰ্গুমেণ্ট লয় যি হ'ল এটা এৰে আৰু যাক চৰ্ট কৰিব লাগে কিউ QW ফাংচনে একোটা এৰে শব্দ ঘূৰাই পঠাই যাক স্পেচৰে ভাগ কৰা হয় যদি কিউ ৰে লিখা হয় তেন্তে কোটছত নিলিখিলেও হয় এতিয়া আকৌ টাৰ্মিনেল লৈ গৈ টাইপ কৰি সম্পন্ন কৰক Perl script Perl arrayfunctions.pl enter টিপক আউটপুট হমু স্ক্ৰিনত দেখা পোৱা যাব এতিয়া সাৰাংশলৈ আহিছো এই টিউটোৰিয়েলত আমি শিকিলো এৰেৰ পৰা এলিমেন্ট সমূহ সংযোগ কৰা বা অটৰুৱা এৰেৰ সাধাৰণ ফাংচনবোৰ উদাহৰণ প্ৰোগ্ৰামৰ সহায়ত বুজা ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে এটা কাৰ্য আছে script.spoken-tutorial.org/index.php/perl ইয়ালৈ যাওক ওপৰত দিয়া সমূহ স্প্লিট কৰক string at forward slash delimiter যোগ কৰক https colon forward slash forward slash নতুনকে বনাই থোৱা এৰেৰ আৰম্ভণি যাওক এৰেৰ পৰা এলিমেন্ট পৰলক অতৰুৱাওক এৰেৰ নম্বৰ উল্লেখ কৰক আৰু তাক চৰ্ট কৰক ওপৰত উল্লেখিত লিংকৰ পৰা ভিডিঅটো চাওক ইয়াত স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ সাৰাংশ আছে যদি আপোনাৰ বেণ্ডৱিথ ভাল নহয় তেন্তে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ দলটিয়ে স্পকেন টিউটৰিয়েল সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে যিসকলে অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট দিয়া হয় অধিক তথ্যৰ বাবে সম্পৰ্ক কৰক contact@spoken-tutorial.org spoken tutorial project talk to a teacher project এটা অংগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই মিছন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য হাইফেন টিউটৰিয়েল ডট spoken-tutorial.org/nmeict-intro e এই ৱেবচাইটত পোৱা যাব আশা কৰিছো আপুনি এই পল টিউটৰিয়েল ভুক্ত কৰিছে এই পাঠটি প্ৰজ্ঞান বেজপুৰৰ দ্বাৰা যোগদান কৰা হৈছে আই আই আইআইটি বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ